Методы увеличения трафика. Количество привлеченных посетителей на сайт или трафик – это один из показателей популярности сайта. Методов увеличения трафика существует множество, но в целом их можно разбить на две основных категории. Это поисковая оптимизация и высокие позиции в выдаче, и проведение рекламных кампаний. Поисковая оптимизация. Всем известно, что поисковую оптимизацию разделяет на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя оптимизация включает работу непосредственно с сайтом, устранение технических недочетов, коррекция структуры и навигации, анализ и исправление текстов с учетом проверки на плагиат и плотность ключевых слов, изменение HTML-кодов, корректировка мета-тегов, использование микроформатов. Внешняя оптимизация подразумевает работу с факторами, которые влияют на позиции вашего сайта извне. К ней относятся Покупка и грамотное размещение ссылок на сайт, увеличение общей ссылочной массы, проверка ссылок на работоспособность. Привязка сайта к региону продвижения. Все эти действия направлены на поднятие позиции вашего сайта в поисковой выдаче, создание более привлекательного сниппета и привлечение естественного потока посетителей на ваш сайт. Контекстная реклама. Увеличение целевого трафика на сайт за счет э, платных объявлений стало очень популярным методом привлечения посетителей на сайт. У контекстной рекламы есть ряд преимуществ. Вы сами устанавливаете бюджет, контролируете свои траты, определяете время и место показа объявлений. Но у контекстной рекламы есть один существенный недостаток. Это высокая стоимость привлечения посетителей. Зачастую цена клика за высококонкурентный запрос достигает 10 долларов, и это еще не предел. Регистрация в интернет-сообществах. Это один из самых дешевых или совсем бесплатных способов привлечения пользователей на ваш сайт. При регистрации в соцсетях, на форумах, в блогах помните о том, что они требуют постоянного общения. Публикуйте анонсы интересных статей на вашем сайте и по закону соцсети эта информация быстро распространится среди ваших потенциальных пользователей. В следующем ролике мы продолжим рассматривать способы увеличения трафика для вашего сайта.